Jakin nahi duzu marketing digitala zer den? Aprobetxatu nahi duzu eraldaketa digitala? Jakin nahi duzu zure dendan zer teknologia erabili? Baietz erantzun baduzu, laguntzen aldizugu. Eraldaketa digitala ez da soilik marketinga eta teknologia. Arago doa, aztertu zure negozioa eta definitu estrategia bat. Horrela, zure saltokiak onurak atera halko ditu teknologiatik. Eraginkorragoa eta liakorragoa izateko eta balioa handitzeko atzean ez geratzeko tresna bat eskaintzen dizugu. centrotdecomercio.navarra.es Nafarroako merkataritzan eta artisautzan eraldaketa digitala bultzatzeko zentroa. Sartu lotxarik gabe, eraldaketa digitala jada ez da aukerakoa. Prozesu horretan laguntuko dizugu. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.